Τρίβουμε τρεις πατάτες. Κόβουμε σε μπαστούνια τις πολύχρωμες πιπεριές. Καθαρίζουμε δύο ντομάτες. this world like I have idea when I Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Αφαιρούμε τα σπόρια και τις κόβουμε σε κυβάκια Αναμειγνύουμε τέσσερα αυγά Με 300 ml γάλα και 200 ml λάδι. Ρίχνουμε πιπέρι Αλάτι. Ρίγανη και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε 500 γραμμάρια αλεύρι. Το μπέικιν και ανακατεύουμε να γίνει χυλός. Στραγγίζουμε πολύ καλά τις πατάτες και τις βάζουμε στο χυλό. Προσθέτουμε τις πιπεριές και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τα ψιλοκομμένα κρεμμυδάκια. Την ντομάτα. 150 γραμμάρια φέτα, μαϊντανό και ανακατεύουμε καλά. Απλώνουμε το μείγμα σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί Τοποθετούμε την τριμμένη γραβιέρα και ψήνουμε την πίτα μας στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!